Umat Islam di negara ini dinasihatkan supaya menggunakan khidmat pusat pelupusan Al-Quran yang diiktiraf pihak berkuasa bagi melupuskan kitab suci itu. Menurut Mufti Pahang Datuk Abdul Rahman Osman, langkah itu bagi memastikan proses pelupusan dilaksana mengikut syariat. Jelas Datuk Abdul Rahman, kaedah terbaik melupuskan Al-Quran ialah menerusi pembakaran. Uh, teks Al-Quran ni yang di, telah dibakarkan yang kita lukuskan sekarang lebih uh, tiga uh, tiga tan tiga tan tiga tan lebih lebih kurang dan 300 bungkus 375 buah bungkus satu bungkus ada 5 ke 8 kilo ada ada tiga tan keseluruhannya ha mana teks ini yang dikumpulkan eh, Al-Quran Al-Quran yang lama yang tak boleh dibaca dikumpulkan bukan di Pahang saja lah. di negeri-negeri lain pun terus sama dikumpulkan di dibakar pada satu tempat iaitu di percetakan Sofi percetakan Sofi di Ceras Beliau ditemui selepas melaksanakan proses melupuskan Abu Al-Quran tujuh batu nautika dari pengkalan tentera laut diraja Malaysia TLDM Tanjung Gelang Abu terbabit dibawa ke lokasi pelupusan oleh kapal TLDM KD Pahang. Menurut Datuk Abdul Rahman, melupuskan Al-Quran menggunakan kaedah pembakaran sudah lama diperhatikan iaitu sejak zaman Saidina Osman lagi. Hadir sama setiap usaha kerajaan negeri, Datuk Seri Muhammad Safian Ismail dan timbalan yang dipertua Madris Agama Islam Pahang, Datuk Seri Wan Abdul Wahid Wan Hassan. Krisis air susulan kemarau panjang di Simujan, Sarawak Pelbagai usaha dilakukan penduduk bagi mengatasi ketiadaan air bersih di kawasan mereka. Terbaru melaksanakan solat sunat istisqa bagi memohon hujan. Bertempat di pusat tadahan air Sungai Lepong Simunjana, solat berkenaan diketuai Imam Besar Masjid Sarawak. Georgi Suhaili. Ia kemudian disusuli dengan Kutub Bahas. Sebenarnya sunat istiqan adalah sunat uh, muakkadah sangat-sangat ditukut dalam Islam. Pelaksanaannya mereka ketika berbeza dengan sunat yang lain. Lah. Kerajaan sebelum ini turut mengambil pelbagai inisiatif untuk mengatasi krisis air yang semakin kritikal di Simunjan sejak Jun lalu. Antaranya meluluskan peruntukan segera 3 juta ringgit bagi membekalkan serta menghantar air dari Kucing ke kawasan terjejas. Peruntukan itu dikendalikan unit penyelarasan pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri. Manakala kerja menghantar bekalan air pula dilakukan Jabatan Kerja Raya JKR sehingga kini lebih 100 tangki air telah diagihkan kepada rumah ibadah dan sekolah untuk membekalkan air bersih kepada penduduk terjejas. Turki gesa campur tangan Majlis Keselamatan PBB di Syria.